gusto ko lang pasalamatan ng AP Media sa lahat ng tulong nila. So every time na pumupunta ako rito sa mga training, malaking tulong yung na-enhance yung capability ko and then yung knowledge ko and then nagkakaroon ng mas marami pang idea. Pwede ko siyang maidagdag once we are in the field and then yung pag-shoot ko na rin ng video, pwede na namin siyang gawing promotional video dahil sa gospel recordings, ang gumagawa ng promotional video namin is, is international. So hindi siya minsan compatible para i-promote sa Philippines. So ito yun na yung isa na makakatulong sa amin. Maraming training ang AP Media. So actually nagisukin na ako from the publication, the writing, and then <laughs> uh, video production. So ini-encourage ko ang lahat na kabataan ng mga churches na magpadala ng mga tuturuan dahil malaking tulong ito sa mga ministry at sa organization.